في سيارة هاي هاي قاد قاد Halt da, da, da. Das war jetzt so. Kapalı. من هون جاي كله يبلع يا كبير كله يبلع يا كبير في سكوب ست معه اثنين لا لا انا اموري تمام